ate nga tiamu no divorce si bwekiri solomon ne justin bwekibanga bwekiri bwekyo kyenyini tubakubireko engalo tubakubireko engalo mukama mulungi ekiseera kyonna amen kale leka twewombeeke tusoke twebaze mukama olw'omukolo eh? mukama tukwebaze olwolunaku lwaleero kabaka abakabaka taata lweno olunaku lwokoze tulusanyukiremu tulujagulizeemu olwa justin ne solomoni mukama tukwebaza kabaka w'abakabaka kubanga bayibuli egamba nti embaga ekolebwa nseko mukama tuli basanyufu ku lwa justin ne solomoni kabaka w'abakabaka era tusaba katonda afe olunaku lwaleero mukama olwawule ku nnaku endala taata olujjukire mu maaso go nti justin ne solomon lwe baakola ekirayiro mu maaso go kye batagenda kukyusa tusaba katonda afe onnaku lwaleero byonna ebigenda okukolebwa omukolo gw'olwaleero obiyingiremu obiwe omukisa era nsabira buli muntu yenna azze ku mukolo guno musabira omukisa abatannabakufumbirwa mbasabira okufumbirwa abatannabakuwasa bubawase mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu abazadde abali wano balabe ku mbaga z'abaana b'abaana baabwe mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu taata omukono gwo gulabisibwe era gweyongere okulabisibwa mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu tusabye amen mukama mulungi kale tukubire yesu engalo ezawagulu mukama mulungi nnyo njagala kutwala okwebaza eri buli kinoomu abazze ku mukolo ate era twyagala kwebaza bamaama abatuzalira justin ne bataata abazadde maama ne taata abasenga abakuza abazaala abakuza justin era twagala kwebaza n'abazadde bamaama bataata bakojja abasenga abakuzaani solomoni mukama abawa omukisa mu linnya lya yesu kristo omwana akatonomula ate era twagala kwebaza n'olwa solomon ne jastini okukkiriza kristo okubeera omulokozi wamwe lunaku lwaleero olunaku lulungi lwa bigambo birungi sigenda twala nnyo obudde naye mukama mulungi bayibe egamba mu matayo essuula ya 22 olunyiriri okutandikira ku lwasatu mu omusanvu paka ku lwana badde nsaba bampeereze ku bayibuli bakimbikkulire nze ngenda kyesomera matayo essuula ya makumi abiri mu bbiri okuva ku lunyiriri olwasatu mu omusanvu paka ku lwamakumi ana bambikkulire mangu mukama mulungi mwebale kujja mwebale kunyuma ate mwebale kusabira abaana baffe bonna bonna abalaba bonna eh? matayo abiri mu bbiri matthew waliwo abazungu waliwo abaŋamba naye banange oyogera mateyo ate mu luzungu bamuyitaani bamuyita matthew matthew <laughs> chapter 22 from verse 37 okutandika okutuuka ku lwa up to 40 bayibe egamba nti 37 up to 40 egamba nti naye naamugamba nti aa ah, ah, tutandikire kwa kwasatu munya naye abafalisaayo bwe baawulira nti abuniza abasaddukaayo ne bakuŋŋaana wamu bironno ebigambo byabagole mubiwulire nnyo muwulira ne bakuŋŋaana wamu si bagole bokka na buli omu ali wano awulira wulira ebigambo bino nti ne wakuŋŋaana wamu omu ku bo owamateeka n'abuuza ng'akema nti omuyigiriza kiragiro ekikulu namugamba nti omuyigiriza ekiragiro ekikulu mu mateeka kiruwa lwasatumu omusanvu naye namugamba nti yagala mukama katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna nako olunyiriro lwokubi nagamba kino kyekiragiro ekikulu muwulira ekiragiro ekikulu abagole abagole mukiwulira ekiragiro ekikulu kwe kwagala katonda wo n'amagezi go gonna n'omutima gwo gwonna ekiragiro ekyokubiri kikino n'ekyokubiri ekifaanana kyekino nti yagalanga mulirwanaawo nga bwe weeyagala wekka mukama waffe yeebazibwe nali ku facebook nendaba kastore um, abafumbo baali bakyankalanyemu batabuseemu bwe batabuka ne bagaana okuddamu okwe buli omu naasirikirira munne nga tebagala buli omu kwenyega okitegeera naye ngaate omukyala yalina obulwadde bwa athma era ng'ayina akantu kakozesa bakayita ka inhera nga bwakateekako addamu nakola kinatereera kati ekiro eggulo limu bakyankalana nebacyankalana ebacyankalana buli omu neyebaka nga tanyeze munne matumbi budde ekiro ennyo sawa zalinga kumi oba mwenda omukyala ngaafa nakuba ku mwami we ngaamuzuukusa kwegamba ngaayagala amuwereze ka inhera akakantu ako akamuyambako okusobola okuzibukula langs ziddemu addemu atusobole okukola ki okussa oba olwokuba omwami yali musunguwavu nnyo yagaana okuzuukuka bwe yalaba ngaakola ki bwe yalaba nga amuyitiddeko ngaamukuba ekyali kyeyali asobola yali takyasobola kwogera wabula omukoonako ngaamukoonako amukoonako oli yali musunguwavu nnyo n'akwata bedikava n'agenda mu ddiro n'akola ki naye bakeeyi busungu nga bumuli bubi obudde bwe bwakya ku maky omwami yakeera n'agenda mu bathrumu n'anaaba nga tanyeze mukyala n'afuluma n'agenda okukola naye nga kye yali tamanyi nti omukyala yali ali bubi era ekiro ekyo yafa kati mulirwanaawo ayogerwako sigamba nti mulirwanaawo yekka oli gwe mupangisa naye oba gwe mwazimba naye ku kitundu mulirwanaawo yoyo omuntu gw'oli naye awo ali so close to kati bayibuli etugambye tiyagalanga mulirwanaawo nga naawe bwe weeyagala wekka ofuluma otya ennyumba nga togambye mulirwanawo gwasuze naye nti good morning <laughs> olawe muntunuulidde kino nkyogera kubanga ali true story kati obufumbo bwetwogerako eh? it's not a bed of roses kugamba sikuseeyeeya nga seeyeeza mu bbanga nedda bufumba okubeeramu aps bubeeramu down ups and down okitegeera naye nga temunaba kuwozo nga tonagamba nti nze nyiize nnyo mugambeko wakiri good morning osanga good morning yokka ejja kuzaawo omukwano gwammwe muddemu mukituulemu ogambe naye bannange bano mbabulire ekikyankala nnyo obufumbo kibeera kitono nnyo jesikantu katini nnyo eh? jesikantu katini nnyo kubanga mulemyeddwa okugenda ku sempage ekyo kyokka kikyankala nnyo kati bayibuli egambye nti yagalanga muti muliranawo ekyokubiri wano gugumiikiriza gugumiikiriza wano nkakasa nti waliwo abafumba abaludde emyaka omukwano oh, gugumiikiriza bw'osoma mu yokaana jona yokaana ekisooka ni ebbaluwa ya yokaana gonsaba kumbikulira naye lwaki toyimiridde awo ono mwanyinaze ono mwanyinaze yeyali enkoko ono yeyangaba yokaana ekisooka John chapter 1 e, eh, amanya asaaga babuulidde si bwe kiri bannayi bansonyiwe sababuulidde manya amanya gange kati kaneyanjula embutongole manya gange bampita pasita teddy naluswa bugingo ansumba chaki eyitibwa word of salvation ministries international tuli ku kigambo ate ekigambo kya katonda si ku bigambo era tusangibwa wano ku bativali tubeerawo ne lunch hours tubeerawo ne sunday service tubaaniriza mujje nga mutukyalireko mu linnya lya yesu kristo omwana akatonda omulamu yokaana ekisooka essuula eyokusatu yokaana ekisooka essuula eyokusatu olunyiriri olunyirirwako lukiiko olwakuba lwa kumi na mukaaga egamba nti kubanga kino kwetutegeerera okwagala kubanga oyo eh, kubanga oyo yawayo obulamu bwe ku lwaffe naffe kitugwanira okuwayo obulamu bwaffe ku lwabooluganda obudde bayibuli wegambye egambye nti kubanga ffe kino kwetutegeerera okwagala kubanga oyo yawaayo obulamu bwe ku lwaffe naffe kitugwanira okuwaayo obulamu bwaffe ku lwabooluganda kakati okwagala kugumiikiriza ate okwagala kuwaayo okitegeera kuwaayo owaayo n'ogamba nti ku lwa mukwano gwange gwe njagala kampeeyo eh, kampeeyo obulamu ku lulwe okitegeera si kweyagaliza wekka wabula kulwamuno owulira justin ne solomon eh? nga yesu bwe yatwagala n'atuweerayo obulamu nammwe mulina okwagalana buli omu okusobola okubeera ng'akola ki kitegeeza ki okudifendinga munne okitegeera okudifendinga munno nga munno ne bwolaba nga waliwo ensonga mu difendingi okuyimirira omudefending naye omusange nga bamwogerako ali kukuboga naawe weeyongereko ye era kituufu era nze namanya era ekyo tekikola ki okwo si kwekwagala naye etteeka eryatuweereddwa wali lye nabasomedde mu matayo n'abasomedde mu matayo e, abiri mu bbiri asatu mu musanvu erigamba nti erigamba nti amateeka gali abiri yesu ge yatuwa yagalanga katonda wo n'amagezi go gonna n'obulamu bwo bwonna nekutegera kwo kwonna ate yagala muliraanwawo bwe munaakola amateeka ago abiri mugenda kuwangaala mugenda kulaba <laughs> bulungi bwa mukama kubanga ekisooka mujja kuba mwagala katonda ate bw'oyagala katonda osobola okugumiikiriza bw'oyagala katonda osobola okutambulira mu kwagala bwoba toyagala katonda ne muganda wo tojja mwagala wambaibe gamba nti oyagala otya munno gwobeera naye imean oyagala otya katonda nga munno gwotolabangako naye ate munno gwobeera naye ogamba otya nti oyagala katonda naye nga ate munno gwobeera naye omukyawa tolabanga ekibuzo kiri triki katonda tomumanyi tomulabangako naye ogambye omwagala nkimanyi nti mwenna temuli balokole naye twogera nti oyogera nti oyina katonda kati katonda oyo n'omwagala otya ngaate omunno gwobeera naye tomwagala eh? kati kikulu nnyo okwagalana kikulu nnyo okugumiikiriziganya okitegeera mu bufumbo bwonna kikulu okugumiikiriziganya kikulu nnyo okuteesa okuteesa kukulu justin ne solomon entanda gye mbasibirira olaba kati fe tuli wano tuli bangi twakuŋŋanye ku lwammwe naye kati lindako sawa za kafyu bwe zituuka tugenda baleka aba babiri era challenge ezi zonna zemugenda okusisinkana mujja zisisinkana aba ate ne success yonna gyemugenda okusisinkana mugenda gisisinkana aba babiri kakati okuteesa kikulu nnyo nga senga tanaba kutegera jasi nga senga tanategera nsonga yo eriwo wakati wo ne solomoni nti simanya mwakoze mutyamu mutuule muteese okitegeera nga solomoni ebiseera ebisinga ate baabale nsimanyi naye nga eh, kojja nga tanaba kutegeera nsonga yonna musooke mutuule muteese mutegeere kiki ekikyamu ekiriwo mukikwate mukiteeke mu maaso ga katonda bayibe egamba mu yeremiya meka asatu mu bbiri abiri musanvu agamba nti ye katonda waabo bonna abalina omubiri abuuza waliwo ekimulema kitegeeza tewali nsonga yammwe katonda gyagenda kulemererwa nga temunakudda mu bapasita ababagatta ate nemukuba enduulu ate kino ate kiri mutuule muteese tewaliwo nsonga nene mu maaso ga katonda ate tewaliwo kirema mu maaso ga katonda abali wano mbakubiriza kino kyo kigambo kyammwe mu matayo essula 22 waliwo omusajja omugagga yategeka embaga bwe yategeka embaga n'agamba nti mubayite bonna bajje ku mbaga naye bwe baabayita bonna okujja ku mbaga buli omu yafuna ekyekwaso yagamba nze ŋenda ze nina olusuku naguza olusuku oyo n'agenda mu lusuku omulala n'agamba nze nawasiza omukyala oyo n'agenda n'omulala buli omu yeekwasa eki ensonga ze katonda nagamba neti mugende mu kkubo muyite bonna bonna kubanga bali beyayita abaali abayite bonna babinyomoola tonyomoola nga kigambo kya katonda eggulu weeriri n'enkomerero weeri negeyena weeri katonda atwagaza kulokoka <laughs> katonda atwagaza tulokolebwe ayagala tulokolebwe bayibuli egamba nti bwati bwe yayagala ensi n'okuwayo n'awayo omwana we omu omu mukama waffe yesu buli amukkiriza alokokere ku ye atamukkiriza omusango gumaze omusinga ati kiri gy'oli okkiriza kristo okubeera omulokozi wo oba ogaana kristo omusango gukusinga gukulindiridde kama abampeera omukisa mbaagala nnyo amannya geego nsigadde bampita pasta teddy naluswa bujingo nga nvira mu word of salvation ministries international naye nga sinaba kuva waggulu nsooke nsabire abagole baffe nsooke nsabire abagole baffe fenna fenna mikono tujolekeza abagole tujja basabira ne munkomere nga puroguramu bweneeba egenda naye fenna buli ayagaliza abaana bano ekigambo manye ebiseera ebisinga bagenda ne bagamba abazadde be babasabira abaana naye ngaate wabeerawo ebiseera ebisinga wabeerawo abantu nga ye asobola okwogera ekigambo ekirungi ku baana baffe si bwe kiri kati yolekeza emikolo ebikono emikono eri abaana baffe tubasabire omukisa katonda omulungi taata omwesigwa mu linnya lyesu kristo omwana katonda omulamu kama tukusinza kama nkwebaza olw'abaana bano kabaka wabakabaka abasazewo nakulwaliro otwala ekirayiro ekitukuvu ekirayiro ekyobufumbo obutukuvu kabaka wabakabaka mukama mmanyi nti sitaani ayigganya obufumbo obutukuvu kubanga eno ye, ye institution mukama gye wakola okuva ku ntandikwa naye mbateeka mikono gyo kabaka wabakabaka mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu tubanyweza mu mikono gyo solomoni ne justin tubateeka mikono gyomukama bano tebagenda kwawukana tubasabira omukisa ogutalina buyinike tubasabira bazaale abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abaana baabwe babeere successful nnyo ne bazadde baabwe solomoni ne justin babeere successful mu nye ya yesu kristo omwana wa katonda omulamu mukama batemerenga ekuba watali kubo mukama awaganye oba nga waddewo obucyankalano yingirawo omwoyo wa mukama ayingire wafuge mu bo mu linnya lya yesu kristo omwana wakatonda omulamu era twatula nti abaana bano bagenda kubeera successful bagenda kubeera bamaanyi bagenda kubeera balamu kubanga bayibuli egamba nti buli amanyi katonda we aliba n'amaanyi era alikola ebyobuzira tulangirira ebyobuzira eri solomon ne justin tulangira ebyamaanyi eri solomon ne justin mukama abawa omukisa mukama abasanyuse mu linnya lya yesu kristo omwana akatonda omulamu tusabye mukama abampeera omukisa mu linnya lya yesu tubaaniriza nnyo ku word of salvation tusabira wano kumpi jangu mujjenga mu savice zonna ziberayo lanch hours zibeerayo ne sande service zibeerayo mukama bampere